Hola amigos de Playgame, yo soy Shampi sean todos ustedes bienvenidos a una edición más y esta semana tenemos a Need for Speed. Icons can drive you. En el punto número uno tenemos al Requires Internet, porque solamente puedes jugar este Need for Speed si tienes internet. No puedes ir con tus amigos y llevar este Need for Speed y decir, wey, vamos a jugar, porque es muy real. Es tan real que EA ha creado una situación similar a una red social donde puedes jugar con los usuarios de todo el mundo y crearte tu propia reputación. Pero acuérdate del internet. inspire Punto número 2. Y aquí ponemos a la experiencia audiovisual de este videojuego pues es que los gráficos son muy buenos, tan buenos que te permiten ver las gotitas de agua como caen en tu coche, los daños que le haces a tu carro, cómo caen en la acera, las carreteras, todo, todo es muy, muy detallado. Y por otro lado, el audio. Puedes apreciar perfectamente el bello sonido al encender tu motor. Es que nada más tocar el cuello derecho, puedes dejar simbrando a toda una ciudad completa. Style Del punto número 3 es que Need for Speed tiene una historia que está contada de una manera muy peliculesca, peliculesca del verbo pelicular, pues tiene unos videos de live action donde estos cinco protagonistas nos muestran argumentos que cualquier película de Fast and Furious hubiera querido tener en sus guiones. Y es que a mí en lo particular me gusta sentirme parte del juego, me gustan muchísimo los carros y en verdad es que este juego ayuda bastante en eso. Este punto número 4 es un poco negativo, pues que la inteligencia artificial de los rivales en realidad no, no, pero no es nada cool. Imagínate, estás tú corriendo bien fashion ahí en la carretera y llega un güey así que creíste haber dejado hace 3 segundos atrás. O sea, parece que un fantasmas, se parecen así, de un chasquido enorme. Y por otro lado están las patrullas. Las patrullas son como un poco tontas, porque en los juegos anteriores, no sé si recuerdes, que siempre querían como joderte la vida y hacértela de pedacitos así. Porque siempre te estaban chocando y así, haciendo todo, todo el camino imposible. Y aquí son como, ah, sí, vaya va, bien. No, su inteligencia artificial no es tan cool. Punto número 5. Un gran aplauso por favor a EA y a Ghost Games, ya que al haber escuchado a sus fanáticos de Need for Speed hicieron la mejor edición porque ya es más real, pero no es tan extravagante, ¿me entienden? Ya tiene más que ver con tus gustos, tus emociones y con tu habilidad para el juego. Antes podías ganar si tenías el mejor motor y todo, todo, todo así como tuneado tu carro. Y ahora lo puedes hacer de una manera más real, pero debes tener bastante habilidad para jugar, si no, pues no. How will they remember you? Y bueno amigos de Game... No se olviden darnos like y contarnos aquí abajo cuáles serían sus 5 puntos acerca de Need for Speed, que les gusta y que no. Muchísimas gracias a nuestros amigos de EA por habernos dejado este juego que a mí me encantó. Y bueno, eso es el fin, así que si salen de su juego como dice Sonic,